La droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel. Je vivrai et je raconterai les œuvres. On a le corps. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres. Crie Alléluia, gloire. Criez Alléluia, gloire. Crie Alléluia, gloire. Criez Alléluia, gloire. Crie Alléluia, gloire. Criez Alléluia, gloire. C'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut soit Dieu? C'est l'éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on croit soit Dieu? C'est l'éternel qui est Dieu. Fais tout le monde donner ça. C'est l'éternel qui est Dieu. Fais malfecter autour de ça. C'est l'éternel qui est Dieu. Fais regarder autour de ça. C'est l'éternel qui est Dieu. Fais magicien autour de ça. C'est l'éternel qui est Dieu. Fais maçonloge autour de ça. C'est l'éternel qui est Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. mais allez. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. En allez. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. On allez. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire. Gloire. gloire, gloire, gloire, non. C'est les seuls qui veulent te gloire, attendez. Il travaille pour ça, oui, donner, l'album oui, donné, C'est pas qu'on soit vite, là, non, donner. Bakousa solanonone, bakousa solanonone la papa no estati No va peta se no na pie ou la pou No va peta se no na pie baka Ne se pale tout se ki Ne se pale tout se ki Wa, poti vole Foll bagelot, aprel bagelot Li trabay mousa S'ra fò sop pa se bel moua Mwen mwen fèm ou ye. Ye sou mwen mwen kèpèm ou ye. Le pot eto a tèm an dourèl mwen tèm. Yon nèm kèpèm nou lou. Yon nèm kèpèm nan dourasyon. Panske lèm pa manje duri. Lèm pa manje mari. Lèm pa manje pò noa. Se sal manje. Mwen mè sou bla mè royal mwen mè tèm lèm. Sifou blè. Oh. Oh. Oh. m'a regardé pour moi vieux Michael Jackson non homme diarrhée qui pas même qui diarrhée qui pas mon vomissement et puis au fait 2 3 7 temps il y a adoré un homme comme ça des gens qui indisposé ah ouais pas comprendre ça me dit là nous vieux Michael Jackson oui hein vieux Michael Jackson un homme qui pas mon diarrhée pas mon vomissement monsieur ça fait mal monsieur pour me garder moi n'est pas entré avec toutes vos toute toutes les toute tout décalé avec pommade décalé avec fatra et puis pour me garder moi y a pas doré mission façon y a bail monsieur gloire et puis je a tombé je a pas disposé pour qui ça le roi de gloire le seigneur des seigneurs qui ramasse dans la boue qui ramasse dans fatra qui prend nous mettre nous ce monde pour qui ça pour ne pas adorer mettre là pour qui ça pour ne pas aïe aïe aïe aïe aïe aïe gardez ma thème sorti gardez même prêcher c'est l'orange c'est mon sorti me d'abord maintenant retourne au camp quoi applaudir le Saint-Esprit de Dieu dans la roue là salut mon Dieu salut mon Dieu salut mon Dieu salut mon Dieu salut mon Dieu salut mon Dieu salut mon Dieu salut mon Dieu Salyye Áève Montyear Salyye, salyye. Salye, Salyye, salyye. Liberte, liberte. Salyye, salyye. Woe! Woe!!! Salyye, salyye Salyye! Woe!!! Gado mounte! gado mounmante!!! Gado gjessi! Woy! Woy! Woy! Woy! Woy! Gade gosyo moun diyo! Gade moun diyo monservi monsye! Gade gosyo moun diyo papa genye monsye! Papa koto ye a! Ke moun diyo meni yo! Amine zon! Se kosan mglorifi moun diyo! Se kosan mwase de moun moun diyo! Sa jeno! Mbadi mboum klopè de mwen met mwen! Mbadi! Aaaaaa! Wou! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! minute altéré. Soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, ma Dieu. Que je honneur. Ah, ah, ah, ah. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Ah, rien n'arrive qui ne soit utilisé. Ah, que le cœur, le plus e no voo. Você é você que não pisaste. sur les zones, même quand on sur Facebook, même quand sur YouTube, dégagez grâce. la passer, pendant la passer, même qui les de sécher maintenant le vol vie encore, même qui perd du force, même qui pas capable, qui ne personne, dégageons, dégagez, dégageons c'est grâce.